Aspirujemy do tego, żeby być krajem innowacyjnym. Co powinniśmy więcej robić? Myślę sobie, że najlepiej brać wzorce z najlepszych. Czyli od kilkunastu lat jeżdżę do Stanów Zjednoczonych i przyglądam się, co takiego robią w Kalifornii, że Dolina Krzemowa osiąga takie niesamowite sukcesy. Tam ludzie na okrągło budują relacje, tam ludzie na okrągło się spotykają, tam uczą się w jaki sposób łączyć pomysły, łączyć kapitał, żeby rozwijać sensowne biznesy i żeby zarabiać więcej pieniędzy. Jak to się ma do naszej sytuacji? W Polsce to troszeczkę jest trudne wyzwa wyzwanie, dlatego że przez zabory, później okupacja, potem PRL, Polacy odzwyczaili się bywania, y, uczestniczenia w różnego rodzaju imprezach, nie uśmiechają się, nie przyciągają do siebie sensownych ludzi, otwartych, pomysłowych, dzięki którym mogą zdobyć kapitał, mogą rozwinąć biznes. Czyli co robić? No, na początek zapisać się do organizacji takiej jak BNI, która w ciągu ostatnich 10 lat przeszkoliła ponad 2000 przedsiębiorców. Po pierwsze z tego, jak uprawiać networking, jak budować relacje. Po drugie, jak się dobrze prezentować, mówić do ludzi i do rzeczy, żeby być zapamiętanym i żeby to przerodziło się na nowe pomysły, na nowe inicjatywy. I po trzecie, korzystać z kapitału społecznego, budować e, networking, dzięki któremu pozyskamy więcej klientów, rozwijamy nasz biznes. Przyjdź do nas, pokażemy Ci, jak to się robi.